साहब भाई साहब भाई साहब हेलो मारिए भाई साहब मारिए हाँ हाँ डैमेज वाला मिशन मिल जाएगा मारिए आप मारिए दस के मारिए भाई साहब मैडम ओ मैडम नमस्ते हेलो मैडम डांस करके दिखाता हूँ आपको ओ भंगड़ा पार्ले मैडम को डांस पसंद नहीं है ओ भाई ओ मैडम हेलो ये वाला देखो ओ भाई <laughs> ओ भाई ओ मैडम रुको रुको यार के लेने को हेलो हेलो देखो better dance